Всем привет! Сегодня 17 ноября. Мы с Димоном на реке Дон. Решили оторваться по щучке. Ну, приехали уже поздно. Во сколько мы приехали? Где-то часов 10, наверное, да, уже были. Да, часов. Да, но все-таки нам улыбнулась удача. Отловились мы, в общем, очень круто, я считаю. То есть я поймал своего нового трофея. Правда, не знаю, сколько она весит, но уже буду дома взвешу обязательно. Вот. Ты, Димон, что скажешь? <laughs> Димон не на особе, но рыбалка, в общем, удалась. Приехали не зря. А что получилось, смотрите в этом видео. Всем удачи, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока. Ну что, есть рыбка? Рыбка есть? Секрет? Попросить помочь. Поможете, нет? Все поможет. Какая щука. Да, хорошая, блин. Ну, да, машина на месте сейчас. О, глянь, она. Сейчас, я Да, неплохой улов. Ножи. Нет, два ел давать, это одного неудобно будет. Так, бери. О, взяла вообще так, блядь. сошла. Есть. Хорошая? Да. Блядь, сейчас подожди. так возьмешь? Да попробую. Есть. Держи. Хороший. Ну вот, разловились уже. Ах ты зараза. Слушай, она какая? Светленькая совсем, да? Ну, да, я думаю. Щипчики достать бы еще ухо Есть? Да. Вот Димон. Нет, все. <laughs> Вторая щучка. Слышь, надо было отпускать. Черт. Да, я думаю, небольших можно отпустить. Как, я правду? <coughs> Что? Насчет щучки. Насчет джига, да? <coughs> Ну да. Да, здесь надо в глубине представить. Ну у меня вот этот загубляется хорошо, сейчас который взял. Натуралочка с красной башкой. есть. Класс. <laughs> Класс. Да. Натуралочку, видишь, она хотела. А. не шо, она зеленая. Вот. Натуралочку, пожалуйста. Вот такая. Ну, грамм 600, да. это вот за этим я палачом лазил. Помнишь э, видео мое в ноябре? Да, в октябре. Да, вот, это вот, вот. он и есть. <laughs> Не зря. Ну Не зря скупался. Что, Димон, на количество или качество? Есть? Очередная щучка. Отпустить. Она даже не сопротивляется. А, вот-вот, <laughs> вышла. Ну, давай, Димон, покажи. Что он там достает? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Глянь, как спинку. Ой, -ой, дугу совсем. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Повело он. Что там у мужика так тянет? неужто сама поймал? Так смотри, он, он на лодке, он вместе с лодкой уже за этой рыбой идет. Рыба просто вот тебя тащит, понимаешь? Ну да, за бабушкой. Ну вот, смотри, неплохая, да. Да, хорошая. Кего 300, где-то так. Так, ну, на резину, а мы на бобера. <laughs> пока Дима пробует ловить на джиг, я решил попить кружечку чая. <laughs> Что смотрю, поклевок у него нету. <laughs> У меня прекратились. Ну. Сейчас переплывем. Ну да, мы сейчас переплывем, посмотрим в другом месте. Вон там дальше мужички стали. Там как раз ямка. Вот. Сейчас мы, наверное, подойдем ближе к ним или порвем чуть-чуть дальше в ту сторону. Попробуем поискать щучек там. нами 3 метра, судя по эхолоту. Эх, конечно, неудобно. 2,9. 2,7. Так, чтобы под винт моя щука не попала. Не, не попадет. <coughs> вот. 3-4 <coughs> свал. 3,5. Ну, здесь можно будет встать. Интересное место. Это что пищит? Рыбка. Рыбу видит? Ну, рыбы как бы не очень сильно так много. Но щука стоит. Давай остановить здесь попробуем. Сейчас, сейчас, вот он свал пошел. Видишь, 2,3. Mm. Здесь вот можно будет подожди. Ну что, ладно. Основная задача сегодня обловить Димона. Все остальное ерунда. Ну, пока Дима впереди, у него на одну щуку больше. Пользуется тем моментом, что я пью чай, курю. есть. Свои приоритеты. Ах ты ж, зараза, сход, ну прикинь. Резину я убираю. Да, видишь, все-таки воблеры побеждают резину сегодня. Да не, не, нет, надо с ну, резиной грузами немножко играться. Блин, сход, ай-яй-яй. Ну, щука в кадр попала. Рыба, рыба. за краешек держишь совсем. Да ты ж... <laughs> Ну ладно. Зато рыбалка удалась. Это радует. Есть. <laughs> Прям увидел. Ты видел? То мы отпустим. Давай. Оп-оп-оп. <laughs> Ну, такая вот тоже, глянь, белая, с пиявками, смотри. Видишь? Ну, стоит. Да, стоит. То есть, видишь, на зеленого тоже выходит, но размер поменьше. Я заметил. меня есть воблер, блин. Но им, я не знаю, им, <clears throat> как тебе сказать. А, он даже выпал. Какая прелесть. Ой, короче говоря, я его долго храню в коробке. Смотри, какая у него лопата. Кайфовый, почему? Там Мерега. Обалденный воблер. А насколько он это? Слушай, ну 2,1-4,5 метра. Слушай, ну я ради эксперимента просто сейчас его поставлю. <laughs> Посмотрю, но мне кажется, ну хрен его знает, посмотрим. Фирменный. <laughs> Это мне подарили его. А. У меня его подарили, получается, на выставке, на рыболовной был. Вот, мне подарили этот воблер и этот самый, и резину. А резина такая ярко-оранжевая, кислотная. Ну, куда ее стоять, я даже не знаю. Размер такой. <laughs> Знаешь, для морской рыбалки, видимо. Так. Сделал небольшое отступление от приманок Крашида поставим бренд с ну, огромным заглублением. Ну, кстати, он плавающий. Ну, не знаю, проверим. Это непередаваемое ощущение. Палка вибрирует, короче, как проводку делаешь. Я просто боюсь, что даже 150-граммовую щуку я не вытяну. Почему? Ну, сопротивление воблера, ну, смотри, какое, на палочку. Давай. Да для троллинга воблер самое оно. Ой. Поставим снова Рашидовский. Поставим палача с красной башкой. О, щука. Окунь. <laughs> Ты же хороший. че один окунь? Слушай, у тебя этот прям убийца окуня. Ну, он как бы хорошо. Щука. Ну да, так, так надо возьми. Да, да, сейчас, сейчас, сейчас беру. Есть, дома. Дома. Ну что, хорош. Ну, да. Вот тебя опы, видишь. <laughs> Красавчик. Есть. Пацак? Была нормальная. Да, хорошая была. Надо было слово пацак не говорить. Да. вообще непонятно, как зацеп. Да? Повисло и все, да? Вообще, я думал трава. Очередная рыба. есть рыба. Здесь? Да. О, хорошая, вообще отлично. Сюда пошел. Симон, ты, ты не спеши. Хотя его спокойно, спокойно, спокойно. Судак, что ли? Не, щука. Щука хорошая. тоже один. Ах ты ж. Где она? Вот она. Вот. Давай, есть. Дома. Мамка. Это то, что я хотел сегодня. удача, но это рекорд абсолютный. Сегодняшней рыбалки. Так, где мы? Ага, вот он. Причем тоже, так знаешь, повисла, она особо и в конце начала буксовать. Вот такая вот. Ух, крокодильчик. Ну сколько, а тут двушка будет? Да будет. Больше будет. <laughs> Какая пузатая. Ух. Так. Надо будет весить ее потом. Так. Сука, я доволен. Ну, все. Это было круто, это было прям... А вот было бы теплее вода, она бы там брыкалась, я думаю, будь а это вообще было бы. Хотя у меня фрикцион затянут, килограмма на три, наверное, сейчас был. Тут то, то <laughs> пошло. Это она как мотору пошла, понял? Ну я да. Боялся, я забоялся, что за, вот замотаться могла, я бы ее не ну, достал. Ну, там оборвала бы. Давай. Ход. <laughs> У тебя по головам больше. Это что ж опять такой сход, прикинь? Есть. Ах, сход. <laughs> Что ты? Слушай, что за прикол такой? Ну, <laughs> ты видел? Ну что, кунь, <laughs> балуется. Ну, это тоже не сход. Это окунь. <laughs> Это был окунь. Я же говорю, ну что за сходы обидные такие. Это окуни балуются. Эй, иди сюда. Ну что, Дима, будешь брать? А? а? Маленький. Беги. О. Слушай, не зря я тебя привозил на рыбалку сегодня. Я еще долго думал, ехать, не ехать. Думаю, блин, после болезни, вот это знаешь. Там, смотрю, погода шикарная просто. Я Рашиду написал, он говорит, блин, очень хотел поехать, но не получается у него, вообще. Говорит, так бы, говорит, поехал. что ветер там 1-2 метра в секунду, вообще классно. сход. Все, Дима, я, я рыбу не ловлю больше, я понял, все. Если пятерка будет, сразу леску просто обрежу. Пониже, пониже, Ну не подсеклась, наверное, даже. Есть. Спасибо. Прям, прям здесь. Вот прям здесь. Хлоп. Она шла за ним. Снизу такая раз смотрю. А может, понял. таких мы отпускаем. Да, слушай, блин. Как же она, зараза, хорошо взяла. Она подсеклась прям хорошо. Так что ж ты, блин. Побегай, побегай. Что ты делаешь, а? Что ты за крокодил такой? Могу опытом поделиться. Не, ну рыбы, конечно, слушай, я не человек, что ли, куда мне столько? жена будет довольна, это точно. Я такую щуку еще не привозил. Что ж ты, блядь, так? Как же тебя так угораздило там? Теперь осталось выбросок путать. Есть. Окунь. <laughs> Забурил. Забурил? Да забурил. За бачок. Окунь, окунь, окушок. красавчик. Ух. Есть. Вот. Ух ты ж. Ух ты ж, елки-палки. Подсак хорошая. Нога, нога. Ты не спеши, не спеши. Ух ты ж. Слушай, это прям, прям, прям, прям давит. Ах ты ж сразу. Не спеши лодки сюда не подводи. Давай. Не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши. Зараза. Главное не спеши, чтобы она не обмоталась. Есть. Фух. Ну это мой размер сегодня. Да. Фу. <laughs> Вот это, <laughs> вот это да. Ёшкин, это еще больше, слушай. <laughs> Я пятюньку. Ай, блин, круто. Уф ты ж. Вот тебе палач а, с красной башкой. <coughs> Рашид знает свое дело ничего не сказать. Блин, как же мне ее это ёпшишь, блин. Ах ты ж мать. Какая она толстая. Ну что трешка сто пудов. Ну да. да. Я боялся сойдет, знаешь, она взяла очень аккуратно. Фу, вот это сегодня рыбалочка. Так. Блин, у меня аж руки дрожат. Фух. Ага. ты ж, блядь, мать. Фу. Вот это слон. Да ты, блядь. Прям под водкой.